السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم راح نتكلم عن آه، ماكينة القهوة مندلوقي ومجنفيكا ونتعرف عليها ونشوف ايش مواصفاتها. طبعا يا جماعة الماكينة هذه ECAM من مندلوقي الصناعة الإيطالية بتحلي أي نوع من الحبوب وتحضر ستة أنواع من المشروبات. خلونا نتعرف عليها ونشوف ايش المشروبات اللي ممكن تسوي لي إياها هذا الجهاز. اسبريسو، double اسبريسو، كابتشينو، كافي لاتيه، حليب حار، مويه حار. المشروبات هذه فقط بضغطة واحدة. طبعا ايش اللي انا ممكن اضيفها عليها الحاجات راح نضيف عليها اي نوع بن حبوب ممكن اجيبه من بارنيز من ستاربكس من الرطايا من دارة القهوه من اي مكان اجيب فيها حليب سائل نادك الصافي المراعي ومويه 1.8 لتر من المويه موضوع التنظيف يا جماعه الجهاز بيغسل نفسه مع كل عمليه ايقاف وتشغيل يعني ما يحتاج ان انا اعمل له تنظيف او اي شيء علبه الحليب تنفك وتنحط في الثلاجه يعني ما في اي معاناه آه، من تعفن الحليب والمشاكل هذه درجات كميه القهوه اللي ممكن تطحن في الفنجان اقدر اتحكم فيها في عندي زرين هنا زي ما انتم شايفين الزر هذا اقدر اتحكم بكميه القهوه 3 جرام 5 جرام 7 جرام 10 جرام 14 جرام بعدين اختار المشروب اللي ابغاه راح تسوي لي اياه بضغطه زر واحده فقط الصناعه طبعا صناعتها ايطاليه وعليها ضمان سنتين بامكاني ان انا اقدر استخدم فيها بن مطحون اذا خلص عليها بن الحبوب يعني ديلونجي شوفوا ما نسيت الميزه هذه فانت قاعد تسوي قهوه فجاه خلصنا عليك القهوه الحبوب تبغى تسوي قهوه فهم ما اقول انك تبغى بدون قهوه فعندك هنا ملعقه تقدر تحط فيها بن مطحون وتسوي المشروب حقك الجزء الوحيد اللي يحتاج له تنظيف يا جماعه بس هذا لما يتعبى بعد كل 13 كاس راح تجينا رساله هنا ان انا عبرهم واللي بيحطها في المكتب يقدر يحط لها وقت يشتغل فيها تفصل فيه عن طريق المنيو هنا نخش على المنيو نقدر نعم- نتحكم بدرجة الحرارة نتحكم بوقت يشتغل فيه وقت تفصل فيه ونشوف كم كاسة قد الجهاز هذا يسوي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله يكون أعجبكم الفيديو والقادم افضل باذن الله